Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz. Ee, köyümüze saldırı yapmışlar. Şu arkadaşlar sol üstte like ve abone tuş var. Ee, like ve e, abone olabilirsiniz. Şimdi şu adam bize saldır demiş saldıralım. Saldıralım bakalım. Alır mıyız sizce? Bence alırız. Alırız. tane ejder yollayalım. Adam hala alamadı. Aldık alamadık ya. Gerçi şuraya gideceğiz. Daha geçireceğiz. alacağız. Bir yıldız bile almadık ya. Aslında. Şimdi ne diyor? Bir şey demiyor. Bu arada arkadaşlar e, Kara iksir depom yok. Ee, şu an iki tane inşaatçı şey oluyor. Yaban birincisini öfke büyüsünü açıyorum. Onu açtıktan sonra hemen ee, 600 bin nerede o? Ha, hemen de şu. Şunu alacağım. Barbar kralı alacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane savaş yapalım. Parası güzel olan. Temin 385 bin vardı saldırdım. 100 bin aldım. Çok sinir oldum. Arkadaş, arkadaşlar şey varmış. Kral Kalesi'nde. Neydi o? Son seviye iki tane ejder varmış. Ha pardon bir tane ejder varmış son seviye. Bir tane de ee, neydi o? Adamın ismi. Valkür varmış. Allah belanı versin. ne şimdi istemci uyumu değil. Hı, geldik. 46 bin. Hatta saldırmam olmak sonuna baksana. Tık tık. Gidecek. Biz öyle ejderleri çıkarmıyoruz. İksirleri. Ne oldu lan? Yanlışlıkla arkadaşlar. Şu şeye Ya abicim. Lan ne oluyor lan? Allah işte. İnternet çekmiyor diyor. Bu arada arkadaşlar BlueStack sayesinde oynuyorum. Evet. Bir Android. Oğlum köy şey yok. Alış var da um, şey yok yani. parası çok oyun. Oğlum bana 100 bin, 100 bin, 150 bin lirası olacak. İksir iksir. Para, parayı görmüyor musun? 1 milyon 840 şeyimiz var. Yani buna da saldırmak çok zor. Çünkü hava savunması 1, 2, 3, 4. seviye. Bir de barbar kral var. Ha, buna mesela saldırabiliriz arkadaşlar. Hava savunması desen yok ama bir tane var. Birinci seviye. Şöyle direkt şunları atalım. Şöyle. Hemen bunları atalım. Bir de şunu atalım. Ejderin iki tanesi atalım. Yeter. Başka olmasa olmasa Her türlü alacağız. aldık aldık. Hem köyü aldık. 3 yıldız aldık. Oha nerede? Oha. Lan lan lan lan gidiyor. Ama oğlum ejder var. Evet şu şu lav tozu çok güzel. 5700 canı var ama hasarı 10. 10 hasar veriyor. O da tank yerine. Golem de tank yerine. Ya şimdi bana attıracak ejderi. Oha gitteydir. Gitsin Biz aldık mı? Aldık. Arkadaş bir tane daha ejder atsam mı diyorum. Dum dum duma dum dum dum dum duma duma dum kırmızı mum aldık kıyı. Bir ejder de olmasaydı almazdık. okçuları dördüncü seviye atacağım ama KB şey bel, e, laboratuvar 5 istiyor. O da iki günde oluyor. Beklemek zor. Hadi iksirleri alalım siz. Sen iksirleri al yeter. Para lazım değil. Tamam 600. Şimdi o parayı bizim korumamız lazım. Şimdi iki yıldız. Var mı daha? Of. Arkadaş inşallah onları ooo alamayacağız. 3 yıldız garantileyemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü daha şu yukarıda var. Bir de şurada aşağıda var. Neredeydi? De şu yukarıda. Bir tane almış lan. Wow. Tamam al, alır mı? Alamayız. Bence alacağız, alırız alırız. Şu iki vuruşa zaten gidecek. Bir, üç de gidecek. Tamam. Tek bir tane kaldı. Aldık arkadaşlar. Bu ejderler de son serisi çok güzel oldu. Böyle kırmızı bir şey oluyor. Bari kupa yükseltem de Şimdi yolcular ya. Şimdi Şu an 1057 oldu. Şimdi arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone ve like atmayı unutmayın. All night, all night, drink, drink, all night, all night, push up on.